Como você está atravessando esse tempo distópico? Que janelas o nosso cinema ocupará? Você acha que a nossa linguagem vai mudar? Como tornar a educação mais atraente? Como engajar os alunos num contexto tão injusto? Como encarar a nossa história? Como construir um futuro mais afetuoso, diverso, abrangente? Ai, quando a gente vai matar essa saudade de abraço e de encontro?